Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eh, eh. Kenapa dia malah aminkan tu? Kucing. Hmm, kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Hmm, mungkin Abu Abuci ada salah bacanya. Eh, Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? <laughs> eh, manusia bodoh. <laughs> Aku kan dah kata. Kami ini bukan setan. Hmm, betul. Kami ini makhluk jin. <laughs> yang sama juga seperti kalian. Dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu SWT. ya, kot? Iya, bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran. Tapi tak pernah berkesan dalam hati apa lagi wujud dalam perbuatan <laughs> betul bang <laughs> bacaan daun talas hilang tanpa berkesan <laughs> eh apa maksud kamu eh aku tahu siapa budak kecil hmm. dia tu cuma anak yatim yang kelaparan hmm. sekarang pun dia dia sudah menjadi anak yatim piatu sebab mak dia dah meninggal dunia satu minggu yang lalu. <laughs> Betul. Eh, makam mak dia pun belum lagi kering. Masih basah <laughs> dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah membuhunya dan nak membunuhnya. Hei, hei, hei. Di mana hati nurani kalian? <laughs> Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya betul kalian cuma berbangga-bangga hmm. mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara sombong banget sombong kali kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah hmm. kalian betul lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya <laughs> Hmm, memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid tu? <laughs> Aku tengok cuma engkau-engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid tu. Engkau muajin, engkau imam, engkau juga makmumnya. <laughs> yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abuji. Ha. Ah. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Ha. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Eh. Kalau saya mau sholat isya, eh di masjid sudah ajan subuh. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. <laughs> eh, manusia manusia bodoh. Ha. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. <laughs> Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tu dengar hmm. tuh. <laughs> Kalau kalian bangun manusianya dah lebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan <laughs> sendirinya. tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, <laughs> maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. <laughs> Eh, Abu Cik, mungkin Datuk Hantu ini dulu mantan ustaz. <laughs> Mungkin juga, Lep. Tapi, eh, kan uh, Datuk Hantu tak semua umatnya jauh ya kan ha. Bu? Iya. Hmm, masih ada kami dekat masjid tu. ha. yang rajin ke masjid. Yo, yo. <laughs> Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. <laughs> Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya. Kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu. Alamat suram masa depan masjid itu. Hmm? Anak-anak kecil itu Cuma bikin ribut saja di masjid biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing hmm. eh bodoh budak kecil mana pula yang tak ribut hmm. engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu hmm. punggung siapa yang tak engkau sipak <laughs> tapi mengganggu orang beribadah eh mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya tapi dengan cara menasihatinya Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Hah, bodoh. Benar juga kata dia ni aku. Ui, patutlah budak-budak tu takut ke masjid, bu. Rupanya asal ribut sikit engkau marah, ibu. Betul juga ya. Eh, tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian cuma satu pesanku dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan ada Allah yang begitu dekat dengan mereka Betul. apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian Hehehehe <laughs>